Италии. Сейчас 10 июня, бонжорно, с вами Елена Цыганок и агентство Тур Бонжур. Я приехала смотреть этот регион на первом, прилетела на первом чартере, посмотрите, какая красота, все купаются. Кстати, недавно, неделю назад, говоря, что была еще не очень хорошая погода, а сейчас просто, <laughs> просто так много людей, посмотрите, дальше еще больше. То есть все уже полноценно купаются, отдыхают. Uno, uno, uno sentimento. Uno, uno, uno complimento. Sacramento, sacramento, sacramento. Uno, uno, uno, un momento. Uno, uno, uno sentimento. Красота. видом на Гротомары. Старый город Гротомары, он прекрасен, здесь столько видов. Donde кто любит побродить по старинным улочкам Италии, Гратамара, старый город, это как раз об этом. Не знаю, здесь хочется все просто снимать, фоткать старинные разные двери.